Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami Bebek Musik peralatan Desa Bercermin Kecamatan Wekailau Kabupaten Pesawara dalam pimpinan Bang Ahong dalam rangka prosesi wali betul urus daripada saudari kita yang bernama uh, saudari Dede Selastri binti Bapak Zukandi dan seperti itu pasangan hidupnya Muhammad Fikri bin Zailami almarhum Salam salam bukirin salam lawan diku sehat nanti ku kirim salam salam tiga kata mak tinggal doh sehat ku kirim salam salam tiga kata mak tinggal صيغة salam aku kirim salam Lawan itu Saya ragu rentu mantiram ui nhã ti kham hindu daya hatiku cùng xa Ano gelak na phải salam Todo Xa hamude xa salam cuộc chia khinh xa lắm là quanh nít du say khá tiêu đất cuộc chia khinh xa lắm xa đầm tiêu hàm xa cao mạ khinh ga còn say khá đu chúc chia khinh xa lắm xa đầm tiêu hàm كما قال قوسي غدو khắp tiếng âm ui nhạc tiếng hò induk daya khi mà anh kima anong gelap na qua cùng đôi walaikum salam kodoya salam salam Kukirim salam Lawan niku Saya hadu nanti Kukirim salam Salam tiham Saka mak tinggal Kau saya hadu Kukirim salam Salam tiham كمأخذا وسيغادو Oke baik, terima kasih saya teman. Salam salam, alfokan dari Bang Arifin. Ya. Mudah-mudahan beliau di lapangan kuburnya dan juga